Det här är Ikeas nya elcykel Folkvänlig. Batteriet är som ni ser snyggt integrerat i ramen och sätts på med en enkel knapptryckning där du också kan se hur mycket batterikraft du har kvar. Du ställer enkelt kraften med plus minus tangenterna. Den lilla belysningsknappen går inte till cykelns lysen som man kan tro utan bara för belysningen av den här själva panelen. Du har en trippmätare som visar hur långt du har cyklat antingen den här cykelturen eller totalt. Kia-cykeln Folkvänlig den har alltså eh, ett treväxlat Nexus-nav från Shimano. Shimano-bromsar och eh, Shimano-komponenter vilket ju båda gott inför framtid och service och hållbarhet och alla de grejerna. Eh, det är treväxlat, det tycker jag är lite lite alltså just för när man ska cykla till jobbet. Skulle gärna haft fem eller sju, men ja, ja, eh, till det priset. Priset är nämligen eh, en stor, stor fördel, som så ofta bland IKEA-saker. Eh, vi pratar om ett pris på cirka 6 000 kronor och motsvarande hoj skulle jag säga går nog på minst det dubbla, om inte kanske till och med mer. Ja, då är frågan, får du sätta ihop din IKEA-elcykel, din folkvänliga cykel med bara en eh, liten sexkantsnyckel och bristfälliga instruktioner. Nej, förlåt. Instruktionerna har blivit bättre. Eh, ja, det får du! Och nej, inte med en sexkantnyckel. Den kommer i ett eh, ganska platt paket med styret det är ställt på, på längden och där och du får skruva fast pedalerna själv. Men eh, du behöver inte göra någonting mer och till och med är det så att eh, batteriet var lite laddat också så det går att ta sig med cykeln om du bestämmer dig för att skruva ihop den precis utanför ditt IKEA-varuhus så kan du faktiskt komma en bit på vägen. Eh, batteriet räcker ju ungefär 5 mil. IKEA hävdar till och med 6-7 mil men det får man kanske ta med en nypa salt och beroende på väderlek då, om det är kallt eller inte. Eh, riktigt lätt att med nyckel klicka loss batteriet och ta med sig och ladda det när du behöver. Himla fint.